छोटा शहर माया तारो नाम चाले छो जाति को नगीना सबके काम आवे छो down. Bora वास में जन्मो भाई देवा गुजर नारो खास यार ने धोखा कियो कर बिछा सुबार हाँ धरती पे चोए किसी तारो भाई देवा सबको चौलक देवा गुदर तेरो बेटा सचिन पड़ियार रोवे अजय शर्मा लाल सोट धनराज कूदक होवे हर दो बाबी और माँ को जो प्यारो भाई देवा गुदर भाई शेर सिंह भैया बलिया रावत भाटा माई भाई बिजनेस चोखो चालो गरीबा की मदद करे तू सबको आवे वाड़ो अरे शेर सिंह मा भाई रुदन मचाए अब छूटो साथ और लग गया मेरे शेर से सीमा में ना दोपहर यानी कैसे Thank you.